nganga wa mino ozala nifuna kuteta nawe kala bansi mungana wa mina nifuna kukubuza nanana aicinchana ni na. ivoleka na ni mahembe anyị akelelana vole mashapa ivolekana ni malivrushkolweni swi cinca ke wo cinca munghana wa mina le jinja ke wo jinja mngana wa mina wo fambelale wo fambelale wo fambelale Oh, fambelale anifunakutt oh nasimngana wamin nifuna kukubuza nanana ai cinjana nisifamba e ewe Nivolekana ni mahembe Yakelelana ni mashapa Ailomana ni malivu shkolweni Zechinja